前几天的小米发布会上，雷总公布了小米第二款自研芯片——澎湃 C 影像芯片，也就是我们常说的 ISP。其实，苹果和三星一直都在使用自研 ISP 芯片，而谷歌在 Pixel 系列手机中也使用了自家开发的 Pixel Visual Core。同时，在相机领域，各个相机厂商也都无一例外的选择自己开发 ISP，如佳能的 DIGIC。 尼康的 Xpeed 和索尼的 b y o n s 为什么 ISP 这么重要？ISP 到底是用来干嘛的？这期视频我来跟大家聊聊 ISP 是什么，有什么用。Hello，大家好，欢迎来到小夫 Tech。ISP，Internet Service Provider，Image Signal Processor，也就是图像信号处理器，又叫做图像处理引擎。 或图像处理单元，看到这么多不同的翻译，不得不感慨，中文真是博大精深。为了便于理解，下面就用 ISP 来代指这类处理器。ISP 是在数码相机、智能手机或其他设备中用于图像处理的一种专用的数字信号处理器。现代 ISP 往往还会集成各种各样的功能性模块，如协处理器、AI 加速单元、缓存等。 实际上是一颗 S O C。要想知道 I S P 的作用，我们得先来回顾一下数码相机的图像传感器工作原理。相机和手机上的图像传感器也有很多名称，如感光元件、C C D、C M O S、Sensor、C I S 等。同样的，为了方便理解，这个视频中将会用图像传感器来指代。图像传感器是数码相机、数码摄像机等的核心组件之一。 它的作用是把投射到图像传感器上的光信号转化成电信号，之后再通过 ADC 以数字信号的形式输出给 a s p 图像传感器由数以千万计的光电二极管组成，每一个光电二极管就是我们俗称的一个像素。不过，很多人可能不知道的是，图像传感器中的光电二极管其实只能记录光的强度，而不能记录颜色。那么，为了记录颜色怎么办呢？ 一九七四年，就职于伊斯曼柯达公司的布莱斯拜尔发明了拜尔滤镜。简单来说，就是在每个光电极管上覆盖红、绿或蓝三种颜色中的一种颜色滤镜。比如，一个覆盖了红色滤镜的光电极管只能让红光通过，不能让绿光和蓝光通过。那么，这个光电极管记录的颜色就是红色。为了记录多种颜色，拜尔又发明了拜尔组合。 一个最基础的拜耳组合有两个绿色、一个红色和一个蓝色，共四个带拜耳滤镜的光电极管组成二乘二的结构。通过多个拜耳组合就可以组成拜耳阵列，也就构成了我们现在相机和手机上的图像传感器。由于发明了拜耳滤镜、拜耳阵列等，布莱斯拜尔被称为“数码影像之父”。现代数码相机的图像传感器中的 RGB 光电二极管排列方式。 以拜耳阵列居多，其中富士引以为豪的 EX 二和 X Trans 传感器，以及前几年比较有争议的三星 GM 一，都是拜耳阵列的改良形式。不过，使用拜耳滤镜的每一个像素，只能记录亮度和红、绿、蓝三种颜色中的一种，并不能完整表现如黄色这种红绿的组成数值。所以，在原始信息被图像传感器记录之后。 还需要 ISP 对图像传感器输出的信号进行处理，通过比对相邻像素的数据，依靠 ISP 和算法来还原出真正的颜色。这个步骤叫做 Demosaicing，去马赛克，是 ISP 最主要也是最基本的功能。同时，ISP 还会根据感光元件记录的数据，通过算法给出正确的对比度。此外， ISP 还需要负责图像的降噪和锐化。由于电子电路中不可避免的各种干扰，感光元件采集到的原始数据需要通过 ISP 来进行降噪和锐化，才能输出为最终图像。图像质量往往在很大程度上取决于 ISP 的性能和算法的有效性。现代相机和手机中的 ISP，与其说是一颗处理器，不如说更像是手机的 SOC 芯片。芯片内部包含 CPU。 解码器模块、AI 引擎，甚至缓存等各种单元。现代 ISP 通过集成更多的功能性模块，功能更多，性能更强。现代 ISP 不光具有最基本的图像处理能力，也同时负责自动曝光、自动白平衡、镜头的自动对焦、暗角和畸形的自动修复矫正，以及人脸识别等功能。此外，通过集成视频解码模块到 ISP 中。 也可以实现对视频录制的支持。ISP 会根据传感器记录的数据输出成一张张图片，每张照片为视频中的一帧图像，之后再通过视频解码器将这些图片合成为视频，一般是以 H.264 或 H.265 编码记录。部分手机的摄像头可以通过专业软件来最大化的压榨传感器和 ISP 的性能，4K 视频的码率甚至可以达到一百至四百 Mbps。 说到小米十天前发布的澎湃 C，在发布会上，一向喜欢秀参数的小米却遮遮掩掩，只提到了双滤波器、自研算法以及三 A，也就是自动对焦、自动白平衡和自动曝光，连图片和视频样张都不舍得放上来。同时，Mix Fold 发布一周以来，各个媒体评测中对拍照的性能也不愿过多琢磨。 作为 ISP 最基本功能的三 A，在发布会中甚至被拿出来重点讲解，我有一种智商被侮辱的感觉。不知道各位怎么看？目前来看，澎湃 C 可能真的澎湃不起来了。在自研芯片上，小米还是任重道远呀。现在来梳理一下 ISP，一言蔽之，ISP 是将图像传感器获得的原始 RGB 信号，通过计算还原成真实的图片。 那，这期视频就到这里了。如果您觉得通过这期关于 ISP 和图像传感器的视频了解到有用的信息，欢迎给我点赞并订阅我的频道。如果你想给我建议，也欢迎在视频下方留言。我是小苏，我们下期再见。